さあ、e e p を始めましょう。 ストラならこれくらいなここのラーメン うやえ始めましょうどうして か。開店の時間だ。あ、開店の時間だ。 ちょっとやってみよっか何か雫のためにできることはさあひまずきなさい あいつらを ああ君のためなら僕は悪にだってなってやる